说说自由搏击、k ONE 还有踢拳都是什么？ 这期非常难啊，很多朋友给都在网上录过，说过不同的版本，但是呢，我录一期看看能不能讲的也尝试更全面一些啊，我也不能保证是非常全面的，因为这个讲起来很很很费劲，很复杂。呃，首先先说啊，他们其实其实是有相似之处啊，而且有很多的点是基本是一致的，但是呢，在一致的点里边呢，你又找出不同点，你说它不同呢，它又又有一些是相似点。我们从两个角度去说，一个是它的竞赛规则，就是比赛规则还。 一个是打击的风格，这两件事是很相似的，很相似的。这三件事很相似的，它是什么竞赛规则呢？是站立打击，只能站着打，倒地不能打，倒地能打，站立也能打，那叫什么呀？中文叫综合格斗，英文叫 M M A，就是 M M A Mix Martial Arts 的缩写，对吧？M M A， <clears throat> 它不是 M M A 啊，OK，它是这个站立打击。 它但战力打击它是什么样的一个规则呢？它是想办法，它设置这个规则呢，是鼓励各项格斗术的爱好者或玩家都能参与啊。他想办法这个规则设置的，让各项格斗术在这个比赛中呢是相对实力均衡的。比如说呢，泰拳擅长什么呀？缠斗啊，缠斗的顶膝和孤劲的顶膝啊，打肘对吧？不允许，都不允许啊，不允许打肘，不允许孤劲啊，可以顶膝，只能顶一下啊。比如说这个。 日本的有的格斗术，像什么叫 shoot boxing 吧，它可以是那种大背块摔法，不好意思，不能用啊。散打接腿摔，接了腿之后那种半摔不允许，哎，所以说他把一些格斗术的一些擅长点呢，有的一些擅长点给给给删掉了，想办法留下一些格斗术的一些共通点啊，比如打拳打腿啊，还有一说打膝，对吧？单膝啊，不能像泰拳那样箍颈，所以这个游戏规则设置的就是比较实力均衡，都能参与，这是这三件事的一个共通点。另外一个就是它的打击风格，你想想啊。 比赛规则怎么有效攻击，怎么算分，对吧？什么是限制的这件事定了，那玩这个游戏，玩这场游戏取得胜利，它永远是有 bug 的，永远用这种方式的打击打击方式去参加这个比赛就容易赢。这种打击方式往往是拳腿组合打连击啊。 这种方式吧，这种方式呢，所以大家也叫它什么呀？自由搏击风格啊，也叫 k ONE 风格，也叫踢拳风格啊，这是它相似之处。它的不同的地方呢，咱们就他妈讲讲起源了，这事挺复杂的啊。往期讲过什么是踢拳啊？踢拳就是欧美国家其实。 五十多年间啊，大家对这个踢拳，其实踢拳有广义的含义，有单独的它狭义的含义的，有很多含义，对吧？但现在我们更多描述这种规则，指的是就很像 k ONE 这种风格的踢拳，踢拳规则。因为老百姓在欧美国家，包括在日本、韩国这些国家都知道这个单词，所以早期有这个单词的印象。所以说呢，办比赛的赛事方喜欢说自己是什么风什么比赛啊，踢拳比赛，所以老百姓一啊，踢拳比赛，我有概念了，我去看。 对吧？你说一个没听说过的名字，他不看了，好吧？这是外国的文化，所以我们国内近两年呢也开始喜欢用这个词儿了。咱们假装就赶时髦嘛嘛，别人用什么，我们一翻译过来，脑子啪，我也用。我们国家没有这个文化，没存在过，不行，得洋气，得用，对吧？大家也不明白，就用，用完了老百姓就问什么是 T 恤，什么 T 恤，我一块一我就开始一通解答，就很痛苦，好吧？这就是。 踢拳啊，那 K o one 是什么？K ONE 实际人家是一家公司啊，人家是一家公司一个品牌，人家有商标 logo 注册的，对吧？踢拳这事儿是没人可以注册的，明白吧？那 K ONE 人家一公司，人家的比赛规则呢就是固定的，你就得这么打，规则就这样。但是 K ONE 呢有太多的粉丝了，全世界，他都看过泰拳，都看过 K ONE 比赛，所以说大家呢，嗯，呃，大家一打。 办业余赛也好，办职业赛也好，很多赛事方就说我们是 K ONE 规则。有的赛事方呢，这个 K ONE 也没授权他使用这个 K ONE 的名字，他就用了，对吧？比赛也不大，所以说这个 K ONE 这个词儿又流行出来，我们是 K ONE 比赛，K ONE 风格，哎，K ONE 规则啊，K ONE 规则的比赛，对吧？实际在欧美还有一个词儿，就是刚才说的这个踢拳啊，很多人把这个踢拳规则和 K ONE 规则基本画了一个等号，你画了个等号，但是还是有区别的。为什么？K ONE 是。 特定的规则，你是这样就是这样，但是踢拳的规则指的是一个大体的，它有一些细节，不同赛事的踢拳规则是有区别的。比如说，踢我手臂，它算不算有效攻击？有的比赛算，有的比赛不算。有的接腿之后直接就不能打了，有的能打一下，哎，这是不一样的细节，很细节，但是大体来讲是很相似的。好，自由搏击是什么？是国内咱们别讲它起源了，什么香港杂志社对吧？用的名字，呃，说白了，这就是一个我们想。 咱们国家老想搞点中国特色，搞点自己的文化，然后呢，也不愿意直接说我们就是照谁学的，他不愿意说他在字典里在哪儿就写的东西老含含糊糊的，就实际这个东西就是从国外去学的。自由搏击这个单词儿、这个概念整体，我们要让各各项格斗术更更兼容啊，观赏性更强，对吧？就这个事儿从国外学的，他不承认，对吧？所以说就开他妈玩文字游戏了。 所以说你又完全不能去画个等号，对吧？他是最早的自由搏击的裁判，都都是都是从 K ONE 日本 K ONE 调过来来培训的，咱们的自由搏击裁判。你说他的血脉是传承的 K ONE 的，对吧？按理来讲是这样的，但是咱又不承认，对吧？实际这个东西呢，在中国呢又搞出点中国特色，对吧？所以说中国我们中国的一些赛事，各方的自由搏击规则的赛事方，对吧？它实际都有些区别的。比如说有的赛事是允许散打那种哎摔法的，为什么？因为咱想办法让让老外输，咱自己赢嘛，对吧？ 想办法，咱们得赢比赛啊。有的规则呢，就是完全按 K ONE 那一套；有的是完全是按某一个赛事那一套；有的是搞点自己的特色；有甚至有的很多格斗赛都是自己也闹不明白，这按什么规则打，大概就开始打吧，就是这样。 很混乱，但是这三件事儿呢，实际是有一个共通的、共性的，明白吧？呃，我相信啊，到现在为止，我给你讲的差不多的意思，你能理解了，对吧？文化背景起源是有点不同的，它之间是有很深的交集的，对吧？但是咬文嚼字的角度来讲，你又不能说它完全是一样的，对吧？毕竟像。 呃，踢拳呢，它曾经呢是一种格斗术，它曾经就被说成是一种格斗术，对吧？后来呢变成了一个广义的含义，大家更承更承认这个广义的含义。其中空手道的玩家呢，又更喜欢管自己叫踢拳，对吧？广义的含义，我们都是踢拳，但是泰拳的爱好者、玩家、运动员在嗯欧美国家是不愿意承认自己被称为这个广义的踢拳的，对吧？据至于踢拳这个含义，其实我在之前有专门的、非常认真的做了一期，你可以去翻一翻，好吧？这三个。 自由搏击踢拳 k ONE 是什么？我相信我能给你有一些普及啊。感谢收看，有什么问题评论区讨论一下，有什么我没说清楚的补充一下，好吧，别抬杠，好吧。感谢收看，我们下期见。